коли господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали. життя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на стоянці, сам Ісус з'явився, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем, Господарю, від вас відходити рожденного Ісуса будемо хвалити, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. і smile.